Fato. Skatumon, skatum. Peitum, peitumon, peitum. Malcolm do it, mano. Malcolm do it. Tá Capa, mano. Não, café. Escuta, mano. Escuta, mano. Nice. Es muy, es muy Chapomã. Mas aí baixo. Chapomã. é não sei claro. Peito. Dá isso na

Ya. <laughs>